Hello, mein Schatz, sprichst du Russisch? Привет, друзья! Как вы поняли, вышивка на бродере теперь будет немного с немецким акцентом. Я на недельку ухожу в себя, чтобы познакомиться с моей новой подружкой и привести в порядок студию а потом мы продолжим с новыми силами. Всем хорошего дня!